万です。昨日のテスラ4すごかったですね。 レードしてなくて夜中にチャート見てびっくりしました。わら。後乗りで日時損益1万1212円。 トレードしていきたいと思います 怖くて入れない。わら。 超焼かれてます。 Thank you. Thank you.

時損益マイナス7792円。 はようございます。私も7時と8時の値上がりで無事死亡しました。持よね、吉さん。 爆上げでしたね。夜中コツコツ稼いでたの。溶かして。マイナス6000円なうです。 悲しいです。でも、全然ロングしたくないです。わら。 足で見ても短時間に10万、単位で値動きするの怖すぎますよね。ハイボラすぎます。 のロングも狩られそうで、ポジションが持てませんしょう こなのでスキャで稼ごう作戦に出てます。わら。 スキャの最中に砲撃食らわないことを祈ります 감사합니다. you